Questo è l'antipasto della mia musica. I ragazzi lo adoreranno. A voi vi interessa la registrazione, allora c'è stata questa prima mm, seduta, preambolo preliminare di, di ciò che sarà e devo dire che sono questi due bei microfoni che mi hanno dato eh, mi hanno rimandato un qualcosa di bello di me stesso che cazzo significa? io ho questa chitarrina abbastanza buona e gentile che tradotta dal punto di vista di questi microfoni mi ha fatto molto divertire mi ha fatto rivalutare la mia musica fatta vedere sotto un'altra ottica e devo dire che sono pienamente soddisfatto di, di questo tecnico del suono, di questo Alan Parson provetto che sta lì sul computer. questo progetto penso che sia una cosa molto molto molto molto molto molto innovativa nonostante non è che ci volesse un grande scienziato per eh, pensarla e poi mi correggo dico più che innovativa eh, la vedo più come una soluzione al di là de, di come mi sembra perché oggi come oggi come stava dicendo lui comunque senza soldi non, non ci si può proporre non ci si può divulgare non ci si può far conoscere quindi gloria a Marco, e ci pozza i bene questo progetto Voglio mandare un messaggio che sia puramente emozionale e che vada oltre e trascenda le parole. Perché comunque oggigiorno ci sono miliardi di parole che noi non conosciamo neanche la metà e quelle poche che usiamo non le sappiamo, non ne, <laughs> non ne conosciamo neanche. Noi siamo un sacco di vocaboli per sentito dire, poi però quando ci chiedono, bene, cosa significa questa parola che tu hai utilizzato? Noi non sappiamo classificarla, non sappiamo spiegarla e con la mia musica mm. io voglio trasmettere delle mie emozioni senza starle a spiegare, perché quello lì fa parte del mio altro lavoro, perché scrivo, quindi le parole le uso tantissimo, è una necessità, una necessità, un dovere e nello stesso tempo mi rendo conto che per comunicare c'è quest'altro bellissimo canale che è puramente sensoriale perché non non richiede assolutamente l'intelletto e niente, mi piacerebbe arrivare maniera diciamo più atavica e viscerale.